Всім добрий день і вечір. Купив ще одну машину дров, КАМАЗ дров. І хорошо, що попались хороші такі круглі пеньочки. Попросив, щоб кинули для м'яса. Зараз навіть покажу де. Так, так, так, так, так, так, так. Ну, коротше, от метрової длини. Ну він то длинний, я укорочу, так і в діаметрі хороший сантиметрів під 60 і ще десь є. Отой взагалі діаметр сантиметрів 70-80, ну він коротіший трошки. Ну то є десь е, поставлю. Бо мені треба один сюди в бойню, а один туди літній варіант, там де ми в м'ясному відділенні, туди треба. Ну а так вроді би дрова нормальні, сухі непогані. Ці думаю поки трогати не буду, хай так теж висох і хорошо. І спрашують по ангару. Ангаром скоро займемося, як доділимо всі ці нюанси. Будемо бурити сваї заливати, закладушки, мушки, бушки, все будемо робити. Метал вже і весь є. Будемо строїти в цьому году. Так. Саньки нема, уїхав ще пару днів назад. І... Ну, вроді би, як сказав, що йому позвонили, треба їхати по паспорту, туди на Першотрав'янськ, і поїхав він туди, вроді би, як би по паспорт. Та чи по паспорт, чи куди, неізвісно. І вроді би там якусь квартиру там хоче зняти. І там жить, коротше, уїхав по ділам, настраювати свою життя, ну, дай Бог, щоб в нього вийшлося на готовые веса, сейчас расскажу зачем. И тут а, уже готов проход з того сарая. От. Для перегона оттуда з е, сарая для доращування на сюда на щелеві полина від корм. есть хочу е, варить уголком, сделать дверки нормальные, щоб закривати их знутри. А там будуть, якщо у кого вбирати на м'ясо, туди вивів одну, там двох, чи вбирати, чи здавати, чи продавати, коротше, туди. Ну так. По потолку не помню, показував чи ні, що вже ми все тут покрасили, все вже отак воно все монотонно стало. Прокрасили його, впитувати не можна. Ще вокруг витяжки наб'ю такі брусочки, щоб якщо буде конденсат з витяжки капати, щоб не по потолку розтікався, а з брусочка капав зразу на пол. Думаю так. О, витяжка яка хороша, шикарна. Вікно задув, тому що його в зиму ніхто не буде відкривати. Може я його і взагалі відкривати не буду вверху, тому що я там думаю решетку поставити з вулиці. Якщо буде дуже жарко, цю дверь сняв. А рішочата дверь буде хорошо піддувати. Дує дуже хорошо, якщо там відкрито, прям шикарно. І воно ж туди дує і витяжку витягує. Коротше так. Ну а цей вже проходик готовий. Зараз покажу як він знутрі сам проход. Так як я і казав, що ось ця клітка центральна центральну клетку їх перегнав, ось відкрив, Допустим, цих, тих, тих, цих відкрив, сюди перегнав, двері відкрив, вони побігли над корм. Не треба тягати, не треба нічого надриватися, як я раніше все время тягав. Ну тут, звісно, культурним, замажем, поставлю все, обварю уголочком, все красиво замажу і буде все нормально. Значить, по поросятам. Це ось ті крайні, що ми їх переводили, буквально не знаю скільки днів назад, днів 5, мабуть. Поносів нема. Ростуть, живенькі, жвавенькі, їдять добре. Єдине, що мухи, тут я все пооткривав, штор немає, тому що тут, щоб їм не жарко було, бо їх тут багатенько. І то тобто, є, мухви багато. І ці так само по носі немає. Ну, вот этих проблем, вот именно в цій клетке, ходят не туда, в угол, а ходят вот сюда наверх. Неудобно убирати. Тобто з краю раз, як і везде. Ось оці, допустим. Вони вверху сплять, ну буває так, як жарко, то внизу сплять. Ну ходять чисто туди в уголок. Це, звісно, ну, так хорошо. Так, і нам сьогодні 60 е, днів от рождення. Ось ці поросята, хто повне, це поросята ми забирали у обізяни. Їх 9 штук. 5 сюди положив я крупніших. Я їх потім, я спочатку чорних віддільно, з чорним п'ятом рижих віддільно, а потім е, думаю, крупніших на більшу кормушку 5. Отсадив сюди крупніших 5. Тут кормушка здоровенька, думаю, нормально їм буде. А сюди мельчих, тут кормушка менша то садив 4. Ну, Вони примірно одинакові, там може різниця є з кілограмів 3, я так думаю. Ну, Це ми можемо знати тільки як їх зважити. Значить, що я хочу? Їм 60 днів і хочу для себе записати, бо я веду там определені списки свої по дням, по місяцям для себе. І хочу заодно зважити, зняти відос таке зважування, зважувані щасливі і показати вам. Значить, як я думаю зважувати? Тут одного візьму. З цієї клітки. Любого, вони однакові, там плюс-мінус, може кілограм. І з цієї клітки одного теж. Ці теж однакові. Ну, ці будуть поменше, ну кілограма на 2-3, небагато. І оце ж я хочу, оці 9 штук і цих 11 е, штук. Тут виходить 6 і там 5. Тобто і того в общій сумі 20 штук. Це ті, які підуть у нас в кінці августа на откорм на щелеві поли. І так буду робити на будущее. Є пару виводків, зразу їх сюди. Підняв до 2 місяців, 2-2,5, перегнав на откорм. Тобто потихоньку, що задумую, збувається. Я так і думав, свиномат котюм в сараї зробив, перевіз їх сюди, тут я їх підняв. Пройшли ці всі самі тяжкі моменти, де в них можуть бути поноси, отечки і так далі все попроходили, вже вони нормально стартанули, їм там 2-2,5 місяця і туди їх перегнав. Якщо тут холодно буде, буржуєчка, їм там не треба буде маленький мерзнуть на щелях. Тут нормально вже підняв їх кілограм до, зараз узнаємо скільки, в 2 місяці. І погнав туди. А тут -а теж я вирішив, що не буду я тут робити коридорчик. Я хотів тут зробити такий типу коридорчик метр на метр. І щоб я заходив в цей коридорчик і там розсипав їм по кормушкам, допустимо. і там дивлюся, що як. А потім прикинув, що коридорчик то коридорчиком. Ну, я так подумав, а зачем він мені треба той коридорчик? Во-первых, я заберу місто на два порося. Це коридорчик, все одно він метра півтора квадратних вийде. Зачем мені їх забирати? Тут якраз хай буде чим більше міста, тим лучше. Тут буде бак у мене вверху, і вода буде йти. Ось тут бак 200 літровий там чи 300 літровий, і вода піде на ту стінку на дві двойних паївки на пружинах піднімається. Ну такі паївки, як в мене і у новому сараї. Тут буде корито під стінкою. І тут буде длінне корито під стінкою. Корита е, бункерні, модняті, гроби, моби, боби, може вони хороші, свини, вони отлічні. Ну, Мені найкраще це е, кормушка е, по методу мого сундучка. Не висипають і граминки. Їдять як малі, так і здорові, тому воно мені повністю підходить. І так я і буду робити. Тобто тут під стінкою їм висипати буде нікуди, сюди вони не вигрібатимуть, а під стінкою нікуди. І тут так само. Я так. Ну, Бо мені предлагають, а чого ти не хочеш ту кормушку по центру поставити, тому що е, не знаю, я привик, мені подобається ця. Потери не то, що мінімальні, їх практично немає, а, а там потери є потери є, і головняк то з водою, то ще чимось. Ну, Зачем воно мені треба, лишня головна боль, купляти її і так далі. І потім слідити, бо потери викидують, там щось забилося і так далі. Мені проще так. Коротше, вирішив я без коридорчика, просто буде рішотчата дверь там на висоті 90 см. Ну, перша дверь, понятно, обична, дерев'яна, а друга з решетки дверка така і все. І тут буде общий зал. Перегородка да, буде ставиться временно по центру. О, отак. По центру поставлю, якщо там два різних виводка, перегородку зварю, буде ставитися. Ну отак. Тут мені що осталось? Зробити цю дверь, поставити бак, воду провести і кормушки. І, грубо говоря, все. Так, будемо зважувати. Узнаємо раді інтересу. Який же вес в обізянених поросят? Ну я казав вам тоді, як хто дивився ролик, як ми забирали поросят у обізяни і важили. І е, в цих, по-моєму, було у 30, в 32 дня цих ми забирали, а ці, цих поросят і отих. В 32 дня в них вес був в основному 12-13 кілограмів. То есть 11 з хвостом, ну я так в середньому 12-13 кг, був навіть хтось 14 кг. Це в 32 дня при отйомі від свиноматки. Ці взагалі повинні бути шикарні в 2 місяці. Ну це ми теж побачимо, поки їм ще рано. А эти теж були непогані при отйомі. У них вес був 10, е, 11, 12, так і десь. Ну, коротше, теж всі більше 10. І я казав, що в 60 днів вес буде е, доволі такий непоганий, за те, що вони при отйомі були вже такі масивненькі, хороші. Ну і зараз раді інтересу узнаю. Що є. Геркаєте, так? Да? О, і ви тут щось вже починаєте, так? Да? клекать починаєте. Один у мене з завернутими вухами гонить. А, це свинка чи кабан? Кабанчик. Кабанчик і вуха вивернуті на в обратку. Так я його і назвав вивернутий. Наізнанку вивернуті. Вивертиш. Ці такі то вже будуть, я думаю, 60 днів отлічні. Та і на откорм поросята будуть огнені. Хороші. Подивимося, які будуть, як будемо обирати на Новий год. Які будуть, чи в январі. Ну, подивимось по ним. Так, поехали, короче. тут. Сейчас ящик поставлю. Ящичок зробили з обрізок із е, потолка. Якраз хороший, бо ні на чому було і зважувати поросяток. Так. так. Нажимаємо тару. Опа. Нулі. Видно хорошо, що нам. Так, ну беремо одного з тої клітки, де крупніше, одного з меншої клітки. Спочатку де крупніше. Ух. Тяжелый. А давай назад, давай, давай. Давай назад, давай. Давай, давай. Так, скільки? 35 400. 60 дней. Э, скажу сразу, без БМВД. БМВД старт я їм не давав. Я сам робив старт із е, преміксу. Соєвий шрот, макуха, чорна сімечка і і премікс. І зернова група. 35-400. Ну я по весу поняв, я його не міг підняти. По весу, понятно, що... І це не більше взяв, а менше з той партії, де крупніше. Зараз візьмемо з цієї. Оп, сирав усе. Так, тепер ви. тут чувствую даже. 27 20 Ну 27 килограмм А той був 35 400. А, на 8 кілограм. Ну да. Я думав кило на 3-4 на глаз. І то це менші 27 кілограм 60 днів. Це шикарный вес. Я вже за ті 5. Там есть і крупнее то я, наверное, там бы были до 40, то есть 7, 48. Ну, друзья, вот такой получился без стартового БМВД. БМВД я не став, думаю, попробую так і все вийшло. На гроші вони одразу ящик обмили. Це на припис. Ось такими їжевжики, о, морди які. Пошли. Вік, зайди сюди. Ось тут ми важили оцей чи отой. Оцей Оцей. Ну хоча ті чорніші більші. Тобто я не брав самих більших. А тут ми брали якогось із чорненьких. Чи цей, чи той, той, той. Ну тобто такі. Теж вони всі одинакові так? Да? Там може є 500 грамм разницы. Я вгадала. Обіцяється, Ріка вгадала. Я кажу, як ти думав, скільки буде вес? Вона це кілограм 35. А я кажу, ну я думаю, кілограм 27, 28. Ну, в принципі, тут вона вгадала, а тут я вгадала, так? Ну так. Да. От такі результати 60 днів от рождення. Ролик виконаний в суботу или в неділю, думаю, в суботу. Тобто їм я ровно як 60 днів, щоб записати для себе. І також ми зробимо потім в 60 днів ці. Ці будуть покруче в 60 днів, чим ті. Так, кажіть, скільки ви будете в 60 днів? Вже вже? 40? Это ви. Приятно, конечно, як робиш і бачиш свої результати. Все воно постепенно, постепенно, но, е, знаєте, як, дуже приємно. І по ліквирникам, і по поросятам, е, якщо я коли буду продавати в последующі рази, ну коли в мене будуть дати двохвишні поросята, що я буду продавати, я буду продавати поросят у два місяці. Тобто отак і тут. Вот порося 2 місяці, к примеру, я б їх продавав. Зараз я їх не продаю, бо вони мені самому треба. А взагалі, коли їх будуть, буду продавати у два місяці. Яка ціна? Я не знаю, по чому поросята зараз теж сказати не можу. Я продавав ще, як поросята були по півтори тисячі, я продавав от свиноматки зразу місячних, 45 днів свиноматки. Я продавав по півтори. А це думаю, буду продавати дороже. Ну ось, отаких, у два місяці. Я їх поставив на ноги, все пройшли, всі діареї і так далі, все попроходило. Я продаю, людина купила двохмісячного такого вже і корму вже не париться. І здоровим свиням, от ті, що в мене зараз на откормі здорові, там від 120 і вище, і вони вже давним-давно я їм просто даю макуха і зернова група. Нічого більше не даю. Не, не даю ні преміксів, нічого. Багато макухи, багато зернової групи, тому дивлюся, йдуть теж непогано. Завертиш наш, він сидить на чеку, саме головне він у них. Вивернуті вуха в обратку. Ну це. Коротше, а так, друзі, поважили. Всім спасибо за внимание. І також здорових. Е, в мене, по-моєму, в сентябрі у перших буде 8 місяців ровно і в сентябрі теж зважимо 8 місяців. Бо все ніяк не можу 8 місяців зважити, показати вес. Всім щасливо і всім пока.